લીબરઓફીસ ડ્રોમાં ઓબ્જેક્ટો સાથે કામ કરવા પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરિયલમાં તમે શીખશો ઓબ્જેક્ટને કટ કોપી પેસ્ટ કરવું હેન્ડલ્સની મદદથી ઓબ્જેક્ટોને ગતિશીલ રીતે માપ બદલવું ઓબ્જેક્ટો ગોઠવવા ઓબ્જેક્ટોને જૂથ અને જૂથ વિહીન કરવા જૂથમાં વ્યક્તિગત ઓબ્જેક્ટને એડિટ કરો એક જૂથ અંદર ઓબ્જેક્ટ ખસેડો અહીં આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 10.04 અને LibreOffice સ્યુટ આવૃત્તિ 334 નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ ફાઇલ જે આપણે ડેસ્કટોપ પર સંગ્રહી હતી તે ખોલો હવે આ ડ્રોઈંગમાં વધુ ત્રણ વાદળ કોપી અને પેસ્ટ કરો પ્રથમ વાદળ પસંદ કરો પછી કોન્ટેક્ષ મેનુ જોવા માટે જમણું ક્લિક કરો અને કોપી પર ક્લિક કરો પછી કર્સર પેજ ઉપર મૂકો કોન્ટેક્સ્ટ મેનૂ માટે ફરીથી જમણું ક્લિક કરો અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરો પરંતુ આપણે માત્ર એક જ વાદળ જોઈ શકીએ છીએ આપણે કોપી અને પેસ્ટ કરેલ વાદળ ક્યાં છે કોપી કરેલ વાદળ મૂળ વાદળના ટોચ પર પેસ્ટ થયેલ છે વાદળને પસંદ કરો અને તેને ડાબી બાજુ ખસેડો એ જ રીતે એક વધુ વાદળ બનાવીએ વાદળ પસંદ કરો કોન્ટેક્સ્ટ મેનૂ માટે જમણું ક્લિક કરો અને કોપી પર ક્લિક કરો કોન્ટેક્સ્ટ મેનૂ માટે ફરીથી જમણું ક્લિક કરો અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરો હવે કોપી કરેલ વાદળ પસંદ કરો અને તેને ડાબી તરફ ખસેડો ઓબ્જેક્ટોની નકલ બનાવવા માટે આપણે શોર્ટકટ કીઝ પણ વાપરી શકીએ છીએ ઓબ્જેક્ટને કોપી કરવા માટે કંટ્રોલ સી ઓબ્જેક્ટ પેસ્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ વી ઓબ્જેક્ટને કટ કરવા માટે કંટ્રોલ એક્સ વાદળને પસંદ કરો કંટ્રોલ અને સી કીઝ એકસાથે દબાવો વાદળ કોપી થયેલ છે પેસ્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ અને વી કીઝ એકસાથે દબાવો હવે વાદળ પસંદ કરો અને તેને ઇચ્છિત સ્થળે ખસેડો આ ટ્યુટોરીયલ અટકાવો અને આ અસાઇનમેન્ટ કરો ડ્રો ફાઇલમાં બે પેજ ઉમેરો પેજ એક પર બે ઓબ્જેક્ટ દોરો પેજ એક પરથી પેજ બે પર ઓબ્જેક્ટ કોપી કરો કોપી કરેલ ઓબ્જેક્ટ ક્યાં મૂકવામાં આવેલ છે તે ચકાસો ઓબ્જેક્ટ કટ કરો અને તેને પેસ્ટ કરો તમે આ હેતુ માટે શોર્ટકટ કીઝ વાપરી શકો છો ચકાસો કે ઓબ્જેક્ટ્સની કોપી બનેલ છે જ્યાં તમે તેને કટ કરો છો આ વાદળનું કદ ઘટાડીએ તો પ્રથમ તેને પસંદ કરો હવે હેન્ડલ દૃશ્યમાન છે આગળ એક હેન્ડલ્સ પર કર્સર મૂકો જ્યાં સુધી એરોહેડ હેડ ન થાય હવે ડાબુ માઉસ બટન દબાવી રાખો અને વાદળ નાના બનાવવા માટે એરોને અંદરની તરફ ખેંચો તેને મોટું કરવા માટે એરોને બહારની તરફ ખેંચો આ એરો લાંબો કરવા માટે પ્રથમ તેને પસંદ કરો હવે કોઈ એક હેન્ડલ્સ ઉપર કર્સર ખસેડો નીચેના વર્ગ સાથે એક ચોરસ સાથે એક નાનો પારદર્શક એરો કર્સર ટોચ પર દેખાય છે હવે કીબોર્ડ પર શિફ્ટ કી દબાવો ડાબું માઉસ બટન દબાવી રાખો અને એરોના હેન્ડલ્સની મદદથી તેને નીચે ખસેડો જો તમે Shift કી પણ દબાવો છો તો ઓબ્જેક્ટનું માપ બદલવું ખૂબ સરળ છે ઓબ્જેક્ટના હેન્ડલ દ્વારા માપ બદલવાને ડાયનામિક રિસાઇઝિંગ કહેવાય છે આનો અર્થ એ છે કે આપણે ચોક્કસ માપનો ઉપયોગ નથી કરતા ચોક્કસ માપથી ઓબ્જેક્ટનું માપ બદલવું એ આપણે પાછળના ટ્યુટોરીયલમાં શીખીશું એ જ રીતે લંબચોરસની પહોળાઈ વધારીએ લંબચોરસ પસંદ કરો કીબોર્ડ પર Shift કી દબાવો અને ઉપર તરફ ખેંચો ડ્રો વિન્ડોની તળિયે આ સ્ટેટસ બાર જુઓ નોંધ લો કે જ્યારે આપણે લંબચોરસનું માપ ફરીથી બદલીએ છીએ તો પરિમાણો બદલાય છે સ્ટેટસ બાર ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન અને પરિમાણમાં થતા ફેરફાર દર્શાવે છે હવે વાદળો અને સૂર્ય અહીં દર્શાવવામાં આવેલ છે તે પ્રમાણે ગોઠવીએ વાદળો ઓળખવા માટે તેમને ડાબેથી જમણી તરફ નંબરો આપીએ એક બે ત્રણ ચાર નંબરો દાખલ કરવા માટે આ વાદળ પસંદ કરો ડબલ ક્લિક કરો અને એક ટાઈપ કરો તેવી જ રીતે અન્ય વાદળોને પણ નંબર આપો હવે ચાલો વાદળ 4 પસંદ કરો અને તેને સૂર્ય પર મૂકો હવે તેને સૂર્ય પાછળ મોકલવા માટે કોન્ટેક્ષ મેનૂ માટે વાદળ પર રાઇટ ક્લિક કરો અરેન્જ પર ક્લિક કરો અને સેન્ડ બેકવર્ડ પસંદ કરો વાદળ 4 હવે સૂર્ય પાછળ છે સેન્ડ બેકવર્ડ હાલના ઓબ્જેક્ટની એક સ્તર પાછળ મોકલે છે હવે વાદળ 3 પસંદ કરો અને તેને સૂર્ય ઉપર મૂકો કોન્ટેક્ષ મેનૂ માટે જમણું ક્લિક કરો અરેન્જ પર ક્લિક કરો અને સેન્ડ ટુ બેક પસંદ કરો વાદળ 3 હવે સૂર્ય અને વાદળ 4 બંનેના પાછળ છે સેન્ડ ટુ બેક ઓબ્જેક્ટને છેલ્લા સ્તર પર મોકલે છે સ્લાઇડમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે હવે વાદળોને ગોઠવવું સરળ છે ચાલો વાદળ 4 પસંદ કરીએ કોન્ટેક્ષ મેનૂ માટે જમણું ક્લિક કરો અરેન્જ પર ક્લિક કરો અને બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ પસંદ કરો બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ ઓબ્જેક્ટને પ્રથમ સ્તર ઉપર લાવે છે પછી વાદળ 3 પસંદ કરો કોન્ટેક્ષ મેનૂ માટે જમણું ક્લિક કરો અરેન્જ પર ક્લિક કરો અને bring forward પસંદ કરો bring forward ઓબ્જેક્ટને એક સ્તર આગળ લાવે છે હવે વાદળ 2 પસંદ કરો અને તેને વાદળ 1 પર મૂકો વાદળ સ્લાઇડમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ગોઠવાયેલ છે આગળ વાદળોના નંબર રદ કરો આ કરવા માટે વાદળ પસંદ કરો અને ડબલ ક્લિક કરો પછી નંબર પસંદ કરો અને કીબોર્ડ પર ડિલીટ કી દબાવો આ અસાઇનમેન્ટ માટે ટ્યુટોરીયલ અહીં અટકાવો વર્તુળ ચોરસ અને સ્ટાર દોરો અને તેમને નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે મૂકો દરેક ઓબ્જેક્ટ પસંદ કરો અને અરેન્જ મેનુમાંથી દરેક વિકલ્પ લાગુ પાડો તપાસ કરો કે દરેક વિકલ્પ માટે આકૃતિની વ્યવસ્થા કેવી રીતે બદલાય છે સ્લાઇડ પર બતાવ્યા પ્રમાણે હવે ઓબ્જેક્ટ્સ મૂકો અને બ્રિંગ ટીઓ ફ્રન્ટ અને સેન્ડ ટીઓ બેક ચેક કરો આગળ સ્લાઇડમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વોટર સાયકલ આકૃતિ અંદર વૃક્ષ ઉમેરો આપણે બ્લોક એરો અને explosionની મદદથી વૃક્ષ દોરીશું ઇન્સર્ટ અને પછી સ્લાઇડ ઉપર ક્લિક કરો આ ડ્રો ફાઇલમાં એક નવું પેજ ઉમેરીએ આ આપણી ફાઇલમાં એક નવું પેજ ઉમેરશે વૃક્ષના થડને દોરવા માટે ડ્રોઇંગ ટૂલબારમાંથી બ્લોક એરો પસંદ કરો ઉપલબ્ધ આકારો જોવા માટે નાના કાળા ત્રિકોણ પર ક્લિક કરો અને સ્પ્લિટ એરો પસંદ કરો પેજ પર કર્સર મૂકો ડાબું માઉસ બટન દબાવી રાખો અને નીચે કિનારી તરફ ડ્રેગ કરો તમે બે શાખાઓ સાથે વૃક્ષનું થડ દોર્યું છે ચાલો શાખા માટે પાંદડા ઉમેરીએ ડ્રોઈંગ ટૂલબારમાંથી સ્ટાર્સ પસંદ કરો પછી નાના કાળા ત્રિકોણ પર ક્લિક કરો અને એક્સપ્લોશન પસંદ કરો હવે ડ્રો પેજ પર જાઓ એરોની ડાબી શાખા પર કર્સર મૂકો ડાબુ માઉસ બટન દબાવી રાખો અને આકાર દોરવા ડાબી તરફ ડ્રેગ કરો તો આપણે વૃક્ષ માટે પાંદડા ઉમેર્યા છે આપણે આ આકાર વૃક્ષની જમણી શાખા માટે પણ કોપી કરીશું આકાર પસંદ કરો કીબોર્ડ પર કોપી કરવા માટે કંટ્રોલ અને સી કીઝ દબાવો પછી પેસ્ટ કરવા માટે Ctrl વી કી દબાવો હવે આકારને વૃક્ષની જમણી શાખા પર ખસેડો આપણે વૃક્ષ દોર્યું છે વૃક્ષ પસંદ કરો અને તેને નીચે ખસેડો ઝાડનું માત્ર થડ નીચે ખસે છે પાંદડા નથી ખસતા અહીં ટ્રી ટ્રંક અને ટુ લીવ્સ અલગ ઓબ્જેક્ટ તરીકે ગણવામાં આવે છે ચાલો ઝાડનું થડ જ્યાં હતું ત્યાં પાછા ખસેડીએ ચાલો જાણીએ કે ટ્રી ટ્રંક અને ટુ લીવ્સને એક એકમમાં કેવી રીતે જૂથ કરવું જૂથમાં કોઈપણ ફેરફાર તે જૂથના બધા ઓબ્જેક્ટ પર લાગુ પડશે પ્રથમ પેજ પર ક્લિક કરો જેથી કોઈપણ ઓબ્જેક્ટ પસંદ ન થશે પછી ડ્રોઈંગ ટૂલબારમાંથી સિલેક્ટ પર ક્લિક કરો કર્સરને પેજ ઉપર ખસેડો અને પેજ પર ક્લિક કરો ડાબું માઉસ બટન દબાવો અને ડ્રેગ કરો જેથી બધા ઓબ્જેક્ટ પસંદ થાય તમે ડોટેડ લંબચોરસ જોશો ખાતરી કરો કે વૃક્ષના તમામ ઓબ્જેક્ટ્સ આ લંબચોરસ અંદર પસંદ થયા છે વૈકલ્પિક રીતે તમે Shift કી દબાવી અને પછી દરેક ઓબ્જેક્ટ પર ક્લિક કરી બે અથવા વધુ ઓબ્જેક્ટ પસંદ કરી શકો છો કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ માટે જમણું ક્લિક કરો અને ગ્રુપ પસંદ કરો હવે વૃક્ષ પર કોઈપણ ઓબ્જેક્ટ પર ક્લિક કરો હેન્ડલ્સ એ રીતે દેખાય છે જેમ કે તેઓ એક જ ઓબ્જેક્ટનો ભાગ છે આ ઓબ્જેક્ટ હવે એક યુનિટ તરીકે ગણવામાં આવે છે તેમને અલગ ઓબ્જેક્ટ તરીકે જૂથમાંથી કાઢવા માટે વૃક્ષ પસંદ કરો જમણું ક્લિક કરો અને અનગ્રુપ પસંદ કરો ઓબ્જેક્ટ્સ હવે જૂથ વિનાના છે અને ત્રણ અલગ ઓબ્જેક્ટ તરીકે ગણવામાં આવે છે તેમને ફરી જૂથમાં કરો શિફ્ટ કી દબાવો અને પછી એક ઓબ્જેક્ટ પસંદ કરો જમણું ક્લિક કરો અને ગ્રુપ પસંદ કરો પહેલા પેજ પર વૃક્ષ કોપી કરીએ જે આપણું મુખ્ય ડ્રોઈંગ પેજ છે તેથી કોપી માટે કંટ્રોલ અને સી પહેલા પેજ પર ક્લિક કરો અને પેસ્ટ માટે Ctrl અને V હવે ધારો કે આપણે જૂથ અંદરના એક ઓબ્જેક્ટને એડિટ કરવું છે આપણે શું કરીશું હું આ ઓબ્જેક્ટને જૂથમાંથી કાઢી તેને ફરીથી જૂથમાં લાવવા વગર આ કરવા માટેનો એક સરળ રસ્તો બતાવીશ ગ્રુપ પસંદ કરો કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ માટે જમણું ક્લિક કરો એન્ટર ગ્રુપ પસંદ કરો આ જૂથની બહાર આવેલ બધા ઓબ્જેક્ટ્સ નિષ્ક્રિય કરેલ છે માત્ર જૂથની અંદરના ઓબ્જેક્ટ્સ જ એડિટ થઈ શકે છે ઉદાહરણ તરીકે વૃક્ષની જમણી બાજુ પર પાંદડા પસંદ કરો અને કદ ઘટાડો આ અન્ડું કરી આગળ વધવા માટે Ctrl ઝ દબાવીએ હવે આપણે વૃક્ષનું કદ ઘટાડવું જોઈએ જેથી તે વોટર સાયકલ ડ્રોઈંગ અંદર બંધ બેસે તો આપણે જૂથનું એડિટ મોડ બંધ કરવું પડશે જૂથ બંધ કરવા માટે જમણું ક્લિક કરો અને એક્ઝિટ ગ્રુપ પસંદ કરો આપણે હવે જૂથ માટે એડિટ મોડમાંથી બહાર છીએ વૃક્ષ પસંદ કરો અને કર્સરને જમણા તળિયેના હેન્ડલ્સ ઉપર ખસેડો કર્સર કદ બદલવાના તીરથી બદલાઈ ગયું છે તીર અંદરની તરફ ડ્રેગ કરો અને આપણે સમગ્ર વૃક્ષનું કદ ઘટાડ્યું છે ચાલો આ ચિત્રમાં વધુ ત્રણ વૃક્ષો ઉમેરીએ વૃક્ષ પસંદ કરો અને કોપી કરવા માટે કંટ્રોલ અને સી અને પેસ્ટ કરવા માટે ત્રણ વખત કંટ્રોલ અને વી આ વૃક્ષોની ત્રણ કોપી બનાવશે હવે આપણે તેને ઇચ્છિત સ્થાન પર ખસેડીશું બધા વૃક્ષો માટે આ પગલું ભરો હવે યાદ રાખો દરેક વૃક્ષ ત્રણ ઓબ્જેક્ટથી બનાવવામાં આવે છે દરેક વૃક્ષ પોતે પણ એક જૂથ છે આપણે ઓબ્જેક્ટ્સના જૂથો બનાવ્યા છે ચાલો હવે ડ્રોઈંગમાં પાણી તત્વ ઉમેરીએ પાણીની અસર આપવા માટે આપણે લંબચોરસની બાજુમાં એક ત્રિકોણ ઉમેરીશું અને પછી એક વક્ર ઉમેરીશું ત્રિકોણ દોરવા માટે ડ્રોઈંગ ટૂલબારમાંથી બેસિક શેપ્સ પસંદ કરો નાના કાળા ત્રિકોણ પર ક્લિક કરો અને રાઇટ ટ્રાયેંગલ પસંદ કરો તે દોરો અને લંબચોરસની બાજુમાં મૂકો હવે રંગથી ભરેલું એક વક્ર જળની હલચલ દર્શાવવા માટે દોરો ડ્રોઈંગ ટૂલબારમાંથી કર્વ પસંદ કરો હવે ફ્રી ફ્રોમ લાઈન ફિલ્ડ પર ક્લિક કરો પછી ત્રિકોણની ટોચ પર કર્સર મૂકો ડાબુ માઉસ બટન દબાવી રાખો અને તેને નીચે ડ્રેગ કરો ચાલો વક્ર સમાયોજન કરીએ જેથી તે વહેતા પાણી જેવું દેખાય ત્રિકોણ અને વક્ર મળીને પાણી બનાવે છે ચાલો તેમને એક ઓબ્જેક્ટ તરીકે જૂથ કરીએ ડ્રોઈંગ ટૂલબારમાંથી સિલેક્ટ પર ક્લિક કરો હવે કર્સરને પેજ ઉપર ખસેડો ડાબુ માઉસ બટન દબાવો અને ત્રિકોણ અને વક્રને આવરી લેવા માટે ડ્રેગ કરો જમણું ક્લિક કરો અને ગ્રુપ પસંદ કરો હવે આપણે વોટર વોટરસાયકલની મૂળ રૂપરેખા બનાવેલ છે અહીં તમારા માટે બીજું અસાઇનમેન્ટ છે તમારી જાતે આ ચિત્ર બનાવો ડ્રો પરનું આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે આ ટ્યુટોરીયલમાં તમે ઓબ્જેક્ટ સાથે કામ માટેનું મૂળભૂત શીખ્યા તમે ઓબ્જેક્ત્સ કટ કોપી પેસ્ટ કરતા હેન્ડલ્સ દ્વારા ગતિશીલ રીતે ઓબ્જેક્ટના માપ બદલતા ઓબ્જેક્ટ્સ ગોઠવતા ઓબ્જેક્ટ્સને જૂથ અને જૂથ વિહીન કરતા જૂથમાં વ્યક્તિગત ઓબ્જેક્ટને એડિટ કરતા એક જૂથ અંદર ઓબ્જેક્ટો ખસેડતા શીખ્યા નીચે આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઇન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્ર આપે છે વધુ વિગતો માટે at spoken hyphen tutorial dot org પર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen intro IIT Bombay તરફથી ભાષાંતર કરનાર કૃપાલી પરમાર અને રેકોર્ડીંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર